yeah, yeah, yeah.

hello. He terminado la rutina. Los cinco series de, de lo que acabas de ver por aquí, antes, ¿ok? Han sido, como, como has visto, flexiones, remo, un brazo alterno, Curve de bíceps, extensiones para el tríceps y el halo para los hombros. Es bastante demandante. ¿Por qué? Porque, como acabas de ver, la pausa entre ejercicios es de 5 a 10 segundos. ¿Ok? Ah, al terminar un circuito, una tanda de, de los 5 ejercicios, descanso un minuto, ¿vale? Un minuto, no más. Un minuto y empiezo otra vez. Es un, entrenamiento de fuerza, para, también para crecimiento muscular, pero es de, de intensidad. De intensidad porque, pues porque hacemos los descansos, las pausas muy cortas. Me ha costado bastante. La última serie se ha puesto dura, pero bien. Yo creo que dentro de un mes voy a cambiar la pesa que, he usado hoy y voy a subir un poco, o sea que voy a, voy a usar una más pesada, ¿vale? Hoy he entrenado con la de 16. Nada, pruébala, dale, dale una oportunidad, a ver qué tal y me cuentas, ¿ok? Nos vemos pronto. Chao.